Olha só aqui, minha gente, como é que ficou. Colinão, não? Muito bonito mesmo aí, ó. Pois então, minha gente, ficamos por aqui. Que Deus possa abençoar cada um que viu esse vídeo, ok? Compartilhe com amigos e vizinhos para que eles possam ver o canal Rob do Zé. Isso aqui que eu preparei para minha esposa, gente, ok? Então, um, um forte abraço. Tchau, tchau. Fui! Não esquece de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.